12 пунктов для создания публикации вашей организации. Number one, Первое. this is the overarching, uh, well, let me back up on that. This is the, uh, the basic thing that we do every day. Это а, базовые вещи, через которые мы проходим каждый день. And that is to number one, build trust. Это первое. А, строить отношения на доверии. And that transfer belief. А, transfer belief. А, делитесь верой. Донести веру. Донести веру. I take the belief that's in me. Я беру веру, которая у меня сидит внутри. And I pass it to you. Я передаю вам. Build trust. transfer belief. Доверие, а также делиться верой. Строить доверие, делиться верой. So, if you look at what leaders do Если вы посмотрите, а, чем занимаются лидеры, every day, каждый день, every minute of every day, каждую минуту каждого дня, they're building trust through a relationship. они строят, а, строят доверие через отношения. And they're taking their belief and they're transferring it to another person. И они а, делятся верой, то, что у них есть, они зажигают огонь в других людях. So you have to ask yourself the question. First question Вы должны себе задать вопрос. Первый. is do you do that with the people that you bring into the business? А, Вы э, делаете такие, ставите такие отношения с людьми, которые вы вводите в бизнес. Because it doesn't happen just with one conversation. Это для, для этого недостаточно всего одного разговора. This is something like a hundred conversations. Uh, Every time I talk with somebody that's in my organization, I'm trying to reach into their mind. Uh, Let them know that I care. And that, <coughs> and, and, and try to help them see what their future can be like. inside of that. А также помочь им увидеть, каким может- как, как может выглядеть их будущее в Origin. In a thousand different ways. И для этого есть э, тысячи разных способов. I transfer my, I, I, I pass on my belief about the product. Я передаю свою веру в продукт. I pass on my belief about the company. Я передаю свою веру в компанию. I pass on my belief about our compensation plan. Я передаю свою веру в наш маркетинг план. I pass on my belief about our products. Также продукцию компании. I pa- pass on our belief about our tools. Я передаю свою веру в наши инструменты, I pass on my belief about the events. а также мероприятия. I pass on my belief about our leadership. Наши славные э, наших лидеров. Я передаю свою веру в наших лидеров. I pass on my belief, most important, А самое главное, I pass on belief about their future. я передаю свою веру в их будущее, будущее I, этих людей. I look them in the eye. Я смотрю им в глаза. And I let them know that I see greatness inside. Я даю понять, что я в них вижу величие. That I believe in them. Я верю в них. That I know that they can succeed. Я знаю, что они могут успеть. Even if they don't see it yet. Даже если они пока это не видят. I see it. Я вижу. This is your responsibility. Это ваша ответственность. You're a shepherd. Вы как пастух. You're there to protect and to guide and to nurture. Вы для них. Вы это можете защищать, а также растить. You have the ability to give, you have the ability to give life in every conversation. У вас есть возможность а, а, принести много жизни в любой разговор. So that's what I do every day. Вот чем я занимаюсь каждый день. That's what Craig Bradley does every day. Вот чем занимается Грег Брэдли каждый In день. every conversation, В каждом разговоре he will let you know that he cares, он вам даст понять, что он о вас заботится, that he believes in what we're doing, что он верит в то, что мы делаем, and that he believes in you. и в то, что он верит в вас. Every single conversation. В каждом разговоре. So uh, even if he has a bad day, it doesn't matter. Даже если у него будет плохой день, ему это не важно. You have no idea the troubles that Craig Bradley goes through on a daily basis. Вы даже Personal себе не challenges. представляете, через какие трудности он ходит каждый день. He could go and take the pain that he experiences on a regular basis and transfer and pass that on to everyone. if he wanted to. Если бы он захотел, а, ту боль, которую он чувствовал каждый день, он бы мог бы дать, он бы мог перенести ее вам. But you know what he says over and over, even in the midst of difficulties? даже, даже в самом большом трудности. Знаете, что он говорит? Байкер. Жизнь прекрасна. So why do I say that? Почему я вам это говорю? Because many of you have challenges. Потому что у многих из вас наверняка есть You've У вас есть какие-то заботы. You have problems in your life. Проблемы. And you know what you spend a lot of time doing? И знаете, на что вы тратите очень много времени? Telling everybody Рассказываете а, почти всем о всех своих проблемах. Я вам расскажу маленький секрет. Are you ready? Вы Nobody cares. Всем все равно. Всем пофиг. They might feel bad, but they don't want to hear your problems. Может быть, их это где-то заденет, может, вы где-то себя почувствуете плохо, но они не хотят слышать ваши проблемы. Some people do it to make themselves feel better. Некоторые люди делают это, чтобы э, себя почувствовать лучше. Just walk around telling everybody else about all the bad things that are going on. Они просто э, ходят и рассказывают людям о всех плохих вещах, что происходит в мире. All the problems that, that they experience. Э, Все проблемы, э, с которыми они Oh, I'm from this part of the country, and it takes us much longer to get our problems. Let me tell you. Он говорит, да, вот я вот с этой части страны. Ты знаешь, как долго к нам идет продукт? И не всем об этом рассказывают. Or my outline's terrible. Или э, моя, наверное, линия ужасна. <laughs> Не только про это сказать. I mean, over and over and over, understand, you have the ability in every conversation to kill the seed that you plant, Вы понимаете, что в каждом разговоре вы можете просто убить то зернышко, которое вы посадили. Or to give it life. Или вы можете отдать им жизнь. And most people don't even realize that they plant a seed and kill a seed. They plant another seed, they kill a seed. They plant a third seed, they kill a seed. Люди даже никогда не понимают, что они посадили зернышко, тут же его выделили. Посадили другое, и будет. Третье, то же самое. Over and over and over. You want to kill duplication? один за другим. Вы хотите, а, вы хотите вообще снять такое понятие, как дубликация? You transfer negative instead of positive. Вы транслируете негативность вместо позитива. We build trust, Мы строим доверие, and then we take our belief and we pass it on. мы транслируем веру. Understand? Понимаете? That is the number one thing that we do every day. Это первое, что, чем мы занимаемся каждый день. And I want you to pay attention to the most successful people that you know inside of Agile. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на успешных людей в Риме. Watch what they do. Смотрите, смотрите, что они делают. They build trust, Они строят доверие, they take their belief, and they pass it on. они вы свою веру передают ее вам. Learn how to do the same thing. Научитесь делать то же самое. So very, very, very important. И Это очень важно. Number two, duplication. Oh, I'm not going to. Да, да, да. So number one, in duplication, Итак, первая дубликация. you build trust, Строить доверие and then take your belief and transfer your belief. и транслировать веру. Number two Второе. is the Agile business plan. Это маркетинг-план Agile. How many people have a copy of the Agile business plan? У скольких людей есть копия Agile бизнес-план? If you don't, you need to go get one. Если у вас еще нет, вам нужно его обязательно приобрести. Here's what I do if I sponsor a brand new person. Вот что я делаю, когда рекрутирую нового человека. It's critical that you get together with a brand new sponsored person within 48 hours of them joining the business. Очень важно, чтобы вы э, свяжетесь с человеком, которого вы только что рекрутировали, в течение 48 часов. And you go through the agile business plan with them. И вы вместе прорабатываете agile business plan. Doing that builds trust. Когда вы делаете это, вы строите веру, э, строите доверие. It helps to build their belief. Это помогает им также построить свою веру в компанию. It also gives them direction. Это для них устанавливает директор, куда идти, назначение. Professionals understand that you must do this quickly. Профессионалы понимают, что вам нужно это сделать быстро. Some people don't do this at all. Некоторые люди вообще это не делают. They just say, well, congratulations, join the business. Они просто говорят, поздравляю, ты присоединился к бизнесу. Those are the hunters. Это охотники. They got one. Они сделали его. Now, they did Um, grow that person, they just shot that person, they killed that person. Они не вырастили этого человека. Они просто его убили на полсраду. Joined business without understanding what they joined. Они присоединились к бизнесу, даже не понимая, а, куда они, собственно, пришли. They don't have direction. У них нет цели, нет назначения. They don't have a game plan. У них нет правил игры. They don't know how to solve problems. Они не знают, как решать проблемы don't know what kind of support is available. Они не знают, какая у них для них есть существует поддержка. And they really have no chance. У них на самом деле нет шансов. Here's what I understand. Every time that I sponsor something, it's a race. I have to, as quickly as possible, get face to face with them and create a game plan. Я понимаю такую ситуацию, что когда я рекрутирую нового человека, это похоже на гонку. Мне ему нужно очень быстро объяснить правила игры. Some people will say, you don't need to get together with your, your people face to face. А, некоторые говорят, вам не нужно а лицом к лицу а, встречаться с вашим людьми. Just give Они говорят, просто дайте им бизнес-план, и они будут сами этим заниматься. I don't believe that. Я не верю в такой подход. That does not build trust. Это не строит доверие. That does not help build belief. Это не сможет помочь а, вырастить веру. That doesn't build a relationship. Это не поможет построить отношения. That you have a great opportunity when a person first joins the business У вас есть прекрасная возможность с человеком, который только присоединяется к бизнесу, to build a relationship. построить отношения. So what's, what's your name, sir? Как вас зовут? Yes. Yes. Эндрю. Андрей. Say it. Андрей. Andre? Um, so if, if, if I sponsor Andre, Если бы, например, я вас спонсировал, what I want to know, you know, if we sit down for a few hours, he's just joined the business. А, Представим, что вы только присоединились в бизнес. А, мы, следующее, мы проведем с вами несколько часов. I want to find out about him. Я хочу узнать побольше о вас. What does he want in life? Чего вы хотите от жизни? What does he want in Agile? Чего вы хотите добиться с помощью Agile? What are his hopes and dreams? Какие у вас надежды и мечты? What areas of the business make him the most nervous? Uh, какие, uh, какие части бизнеса всегда вас нервничают, сомневаться? We'll start talking about people that you might know. Мы общаемся а, о людях, которые, возможно, не знают. I'll let him know we're in this together. Я ему сообщу о том, что мы с ним вместе на пути. That I'm not going to be responsible for his success or failure. Я ему скажу, что я не буду ответственным за твой успех или поражение. But I am going to be his friend. Но я буду твоим другом. And we'll figure this out together. И мы вместе решим любой проблему. So if we spend a couple, two or three hours together. Если мы проведем 2-3 часа вместе, мы сможем, а, мы сможем построить хороший план. Something that people go home excited. А, такой план, благодаря которому он вернется домой а, в полном воодушевлении. About business that just joined. Он будет радоваться бизнесу, к которому он только присоединился. Это даже не только тот факт, что он присоединится к человеку, очень успешными, например, как У меня может быть такой же разговор с ним, э, даже если я только вот вчера присоединился к Мы будем это заниматься вместе, мы будем строить это вместе. So if you build a relationship during this agile business plan, game plan meeting, а если вы будете строить отношения а, на фоне э, определения игры в Agile определение бизнес-плана Гейджа. That will be a foundation for you to be able to build over the long term. Это будет база для того, чтобы строить последующие отношения на долгий срок. So just, just try and understand the feeling now as a brand new person. Просто вот а, представьте чувство, которое испытывает человек, только что а, подписавшись в компанию. If I sat down with him and we went through this process for two or three hours. А, если бы я сел с вами, и в течение двух-трех часов мы прошли вместе этот процесс, How would you feel when you went home? как бы вы себя чувствовали, когда вы вернулись домой? started to build his business. И вы начали строить бизнес своей жизни. Versus opposite, what, what, how would you feel if I would have just given him the, the business plan book and said, go fill it out and call me later? Представьте себе другую ситуацию. Я вам просто даю книжечку, я делаю бизнес-план, вы вот идите домой, Спешите, сами рассмотрите, прочитайте. The emotional experience is night and day. It's completely different. Эмоциональные чувства в этих двух ситуациях совершенно разные. Now, I'll say it this way. If I took this section right here, Представим людей, что я возьму вот эту часть зала. And I went, I did a personal game plan with every one of these people. С каждым из этих людей я провел Э, презентацию, провел разговор, выявил бизнес-план, правила игры. The small section of the room. Вот, вот эта маленькая часть. And then, I, then I said, the rest of you, just here, here's a business plan, go do it. А остальные просто сказал, вот э, бизнес-план, вот, идите домой и читайте. This little section of the room will outproduce all the rest of you. Come on. И эта часть, эта маленькая часть зала намного больше преуспеет э, по сравнению с этой частью. So everything that we're doing, we're trying to create duplication, right? Все, что мы делаем, мы пытаемся создать дублицированную систему. The crazy thing about our business is most of your training is done by the time you signed up. Самое интересное а, в этом бизнесе ошибка такая, что большинство тренинга делается человеком до тех пор, пока он подпишется. You'll do with your people what, whatever the, your sponsor did with you. Но понимаете, что человек будет делать то же самое с своими людьми, а, что сделал его спонсор с ним. So if your sponsor didn't do this with you, forgive them. Если спонсор не провел такие встречи с вами, простите их. And decide you're going to start building this way today. Но решите для себя, что вы будете строить отношения таким образом с сегодняшнего дня. So you just sponsored four people, right? Амина, ты вот сейчас подписала четырех человек, Right? I know, it's 20 this month. You've got a lot of work to do because you need to sit down with all four of those people as quickly as possible and go through a game plan with them and build a relationship. У вас много работы, потому что с каждым из этих четырех вам нужно провести время, чтобы объяснить правила Very, игры. very, very. Способ игры. She, she said, you- well, she sponsored 20 people. Her question was, can I do it as a group or individually? Она спрашивает, если я подписала 20 человек, можно сесть как группа или просто нужно индивидуально? My personal opinion with the individual individually. Но личное мнение – это с каждым пообщаться индивидуально. Even though it's going to be more work for you right now. Даже несмотря на то, что для вас это будет больше работы. Because I'll go back to my friend Chris. Потому что я вернусь к Андрею. Андрей? Yes. Yes. Um, if, if you were part of a group of people that I just sponsored, and we sat down and went through the game plan, that would create one field. Потому что представьте себе, что э, я вам рассказывала правила игры о бизнес-плане, если вы сидите в группе. Это but какие, у будет особенное if we were private, we could have a completely different conversation. Но если мы сидим один на один другом, у нас будет совершенно а, другого рода разговор. relationship would be completely different. Отношения будут совершенно другие. We just really talk about hopes and dreams. You're not going to talk Мы действительно сможем поговорить о надеждах и мечтах, потому что в присутствии других людей, возможно, вы не будете об этом You'll Вы будете вежливо сидеть и делать свои записи. Но он не сможет построить такие отношения, какие мы должны с строить. Понимаете разницу? Um, so, here's what I, when I sponsor somebody, it's a very, very important thing. Когда я спонсирую человека, это очень важный фактор. It's almost a sacred thing. Это почти священный, это священный э, разговор. When I sponsor someone, I, so here's basically what I told every single person that I signed up. Вот что я говорил каждому, которого я подписал. If you continue to work, Если ты будешь продолжать работать, I will continue to work with you я буду продолжать работать с тобой. until you're making at least $25,000 a month in team volume commission. До тех пор, пока ты как минимум не будешь зарабатывать 25 тысяч долларов а, годового бонуса. I will not rest until that happens. Я не буду отпускать это до тех пор. As long as you stay in the game. До тех пор, если ты участвуешь в игре. I'm not going to continue to work if you're not. Я не буду продолжать работать, если ты не работаешь. I'm not going to do more than you do. Я не буду делать больше тебя. But if you stay with me, I'll stay with you. Если ты будешь со мной, я останусь с тобой. We'll do this together. Мы будем это делать это вместе. And we, I really looked them the eye and said, we will do this together. Я смотрела в глаза и говорю, мы будем делать это вместе. If you might be fast, it might be slow, but you're going to get there. Может быть, это будет медленнее, чем быстрее, но мы дойдем вместе до цели. And I say that to people over and over and over again. Я повторяю это минут всю день. But it starts with that agile business plan and a game plan meeting. Но это начинается со встреч, когда мы обсуждаем agile business plan и правила игры. Okay. All right, so that's number two. Это был номер два. Number three. Третий пункт. You must manage expectations. Вы должны управлять ожиданиями. Nothing will destroy someone's enthusiasm faster than having expectations that are completely out of control. Ничто не может разрушить ваш энтузиазм быстрее, чем ожидания, которые просто неконтролируемы. They think they're going to get rich overnight. Люди иногда думают, что они разбогатеют за ночь. See, when, if I sit down and I explain to someone, it's going to take work, but we're going to get there. А, Я когда сажусь, э, разговариваю с людьми, я говорю, это займет какое-то время, займет работу. Но мы все-таки добьемся цели. And what I, what I, I ask a series of questions. Я их спрашиваю несколько вопросов. When I'm managing expectations, I would ask a, a, a number of questions to Vera. Например, когда я э, пытаюсь э, управлять ожиданиями, я спрошу несколько вопросов у Веры. I said, Vera, realistically, if you were working on a part-time basis, how much money would you like to earn in the agile business? Допустим, э, Вера, представь ситуацию, что вы работаете э, только условное время, вы работаете не все время, а так, дополнительно. On a Через месяц, в месяц сколько бы вы хотели иметь? Я хочу, чтобы вы вернулись э, к тому моменту, когда мы только начали работать. Сколько вы хотели бы зарабатывать в месяц при условии, что вы работаете немного? немного? 600 долларов. 600 долларов. $600. Okay, so that's very important that I get that answer. Мне очень важно получить такой ответ. Okay, so I'm asking realistically on a part-time basis, how much money would you need to earn for this to be worth your while, worth your time? А, сколько вы хотели бы реалистично зарабатывать, если вы уделяете этому бизнесу совсем немного времени? Number two, how many hours per week would you be willing to commit to building your business in order to get to that $600 per month. Так, вы для себя определили сумму, 600 долларов. Сколько часов в неделю вы готовы работать, вы готовы посвятить бизнесу для того, чтобы заработать эти деньги? Five, six hours. Five, six часов. Okay. How, question number three. Третий How many months would you be willing to work those five or six hours a week? Сколько месяцев? In order to develop your income to $600 a month. Сколько месяцев, сколько месяцев подряд вы готовы работать? по 5-6 часов в неделю, чтобы добиться установленной, установленной зарплаты. Five, six months. Five, six months. See, the answers to those three questions will take me anywhere I need to go. А вопрос, ответы на эти три вопроса а, приведут меня туда, куда мне нужно идти. What if she said, I want to make $10,000 a month, I'm willing to work two hours a week, and I want to earn it in my first month? Допустим, Вера скажет, я хочу зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. Я готова проработать 2 э, часа в неделю, и я хочу, чтобы уже к следующему месяцу у меня была эта сумма. Э, я не скажу, что One of the numbers needs to change. то из должна измениться. The dollar number needs to come down. А, долларовый, долларовый, цифра должна уменьшиться. Or, or the hours per week needs to go way up. Или часы в неделю должны увеличиться. or the number of months needs to go longer. Или а, число месяцев должно увеличиться. So I set realistic and aggressive, but realistic expectations. То есть а, это слегка, конечно, агрессивный, но в принципе реалистичное ожидание. See, if she tells me what she said, she said, I, I want to earn $600 a month, working five or six hours a week, and I'm willing to give you five or six months to do it. Допустим, он скажет, я буду зарабатывать а, 600, э, Which are you please? I, I want to make 600 a month. Я хочу делать 600 долларов в месяц. Working five or six hours a week. 5-6 часов в неделю. And I'm willing to give it five or six months. И я хочу потратить на это 5-6 месяцев. To build up to that $600 a month. Чтобы построить свой доход к этой сумме. So she gives me that. Now we can create a game plan to be able to help her get there. Если Вера нам дает такие ответы, мы можем с ней вместе разработать план, как двигаться к цели. And she's also told me what she's willing to do. Она также мне сказала, что она готова для этого сделать. Some people might be willing to work five or six hours, and you want them to work 20 hours. Некоторые люди хотят работать 5-6 часов, а вы хотите, чтобы они работали 20. Some people only want to make $600 a month, and you want them to make 3000 a month. Некоторые люди хотят всего зарабатывать 600 долларов, а вы им давите сумму 3000 долларов. Build it around their expectations, and then help them create a game plan. Стройте план вокруг их ожиданий. И тогда пытайтесь уже вместе конструировать этот план. Understand? Понимаете, о чем я This is a very important step. Это очень важный шаг. Without this, you don't know where they're going. They don't know, you know, their expectations are different than your expectations, and you're not in the same, going in the same direction. Uh, без этого разговора вы идете в разные стороны. Может быть, у человека одни ожидания, у вас же uh, есть другие мысли по поводу ожиданий. Нужно обязательно обсудить это. Okay, you understand? Понятно? All right. Number four. Итак, четвертый пункт. This is a concept called over the line. Этот концепт называется «за линией». Every person who joins Agile has a line. У каждого человека, который присоединяется в Agile, есть линия. On this side of the line, it's easier to quit. Я думаю, что лучше даже не линия, а грань. По эту сторону, Emotionally. по эту сторону в эмоциональном плане легче все бросить. They can walk away. Они могут просто выйти. No big deal. Нет большой разницы. If they get on this side of the line, it's much harder for them to quit. По эту сторону эмоционального состояния им намного тяжелее все бросить. Emotionally. It's hard, it's difficult, it's challenging. Эмоционально трудно, это э, трудности своеобразные. My job is to help person over the line. Моя работа заключается в том, чтобы помочь человеку перешагнуть через линию. And then stay over the line. И остаться за этой линией. This is an ongoing job. Это работа постоянно, в процессе. So if you wonder why you sponsored 20 people and then nobody's done anything, they all just quietly disappeared, и если вы думаете над тем, как же я спонсировал 20 человек, а эти люди ничем не занимаются. А, потому что наверняка они оказались по эту сторону эмоционального состояния, где им проще все бросить. So your job is to move them on the line. Ваша работа заключается в том, чтобы перевести их на, по эту сторону. И оставить их. Okay? Не оставить, их. А so what, what are some of the things that will help somebody get over the line? I'll explain а, так что же может помочь человеку перейти на по эту сторону эмоционального состояния? If they fall in love with our products, если они влюбились в наш продукт, that will help move them over the line. это очень поможет им их передвинуть по эту сторону. If they sponsor someone, если они уже спонсировали человека, это поможет их, им остаться в эту стороне. If they tell the world that they're involved with Agile, they're going all the way to the top. Если они сказали всему миру, что они присоединились к Agile, и они собрались достичь вершины. Now, they're, you know, they've told the world, and now if they don't do it, they'll be embarrassed. Теперь они сказали всему миру, если они это не сделают, им просто будет стыдно. That helps move them over the line. Это помогает им их оставить на этой стороне. If they get up in front of the room and they give their testimony, if they tell their story to other people, если они идут в комнате и рассказывают свою личную историю, that will move them over the line. это поможет им остаться здесь. If they attend an event like this or the Italia event, если они посещают мероприятия, такие как это, мероприятие в Анталии, это им поможет. That will move them over the line. They won't keep them over the line, but it will move them over the line. Не значит, что они здесь надолго задержатся, но так может, можно э, дольше здесь сохранить. If they get to the next rank, manager or whatever the next rank is. Если они достигли следующей квалификации, если они достигли высшей квалификации, это поможет перевести на это Any little success will, will move them over the line. Каждый маленький успех поможет перейти в эту сторону. Here's what I want you to understand. The natural way that life works in our business is everything flows this way. А, самый, а, естественный, процесс в нашем бизнесе – это то, что все движется в эту сторону. It's like gravity goes this way. Это как э, гравитация, оно э, тянет. Your job is to fight against gravity. Ваша задача в том, чтобы бороться с этой гравитацией. How far do you think Atta is over the line? Как, как вы думаете, далеко Адам находится за линией? Very far. Very far. But even with Atta, Но даже Адам, even with Atta, he will have days when he is frustrated. но наверняка, наверняка будут на такие дни, когда он будет очень э, And he needs, разочарован, maybe he's angry, whatever. может быть, он зол. And at that point, he needs somebody, a friend, like a Randy Gage, or somebody at the home office, to say, no, we're gonna work out a better plan, we're gonna do it, there- there- we're gonna, we're gonna help do different things, and, this- and here's why we're doing this in the first place. И тогда а, придет другой человек, например, спонсор, Венди Клич, или кто-либо из менеджеров почему-то, который скажет, а там, у нас есть для тебя другой план. Мы посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Which plan? Which plan? Да. See it, see? Видите? What does that tell you? The question says. Uh, right? So, so, so if, if, if she's the brand person that I sponsor, Если я человек, которого только что спонсировали, at the beginning, I'm gonna have to lean like this, сна- hard. сначала я And she должен, push this way. сначала я должен She's gonna walk it this way. I'm, no, no, no, no. Agile's really great. Я говорю, нет, нет, нет, No, это no, no, классная it's компания. okay. Всё Use the хорошо, box a little while longer. используй этот продукт немного подольше. Let's get, we get somebody signed up. Давай поможем тебе You'll подписать. come to an event, Давай приди на and семинар. then after a little while, I can kind of do this. И потом я могу просто так одной You говорить. know, and then after a little while, I can kind of do А this. потом я могу And так. then you start sliding a little bit this way. А And потом then I я- go, no, no, а no. потом так. And then, and then I bring this and things, you start sliding a little bit. So, okay, it's a So let's have someone, okay, actual problem. And then come back a little bit, no, no, go to actual problem. Go away, You know? so you understand, that's what we do. This line is so important. Эта линия очень важна. And, it's, and, and once somebody's over the line, they're not permanently over the line. They're only over the line for that day. Они могут быть за этой линией исключительно на тот единственный момент. So Anita, for example, Анита, например. she sponsored 20 people in this last month. За последний месяц спонсировала 20 человек. Do you think she's pretty far over the line right now? Как вы думаете, она далеко находится от линии? Yes. But Но. what if all 20 of those people don't do anything for the next 60 days? Ну а что если эти 20 человек не будут де- не делать ничего в течение последующих 60 дней? What if 15 of them quit? Что если 15 уйдут? And five of the five of them that are left just sit there and complain? А 5, которые остались, они будут сидеть и жаловаться. Right? We're going to have to consistently talk about okay, what did we do? What mistakes did we Мы make? будем разговаривать. А что же How can мы we do сделали? better? Что мы будем- можем How can we сделать get лучше? those people started properly? Как мы можем помочь этим людям начать правильно? Clearly, she's an influential person. Конечно, она влиятельный человек. A lot of people are joining because she's a powerful person. So we're going to have to make sure that we get duplication happening. Нам нужно хотя в любом случае а, сделать так, чтобы была дупликация. So even with that, so even like Ada's a good sponsor. Ada, you Ada, sponsored, you sponsored Anita, correct? А, да, ты спонсировала Анита, правильно? No? No, but here's here's what Ada understands. Но неважно, вот что, что понимает это. And Vera understands. И Вера понимает. Craig understands. All founders understand. When you find somebody important in your organization, Когда вы на- находите очень важного человека в вашей you организации, invest to help move them over the line. вы, пом- вы инвестируете время, You, чтобы отодвинуть этого человека можно дальше книги. you introduce them to people. You tell their story. Вы представляете им их людям, вы Если мы вам рассказываете их сеем. историю, вы вытаскиваете их на сцену. Understand? Вы понимаете? Very important. Это очень важно. Very important for duplication. Очень важно для дупликации. Okay. Next. Итак, следующий. Number five. Номер пять. We have to go so fast. Нам нужно поспешить. We have time till 3 a.m. Okay, no problem. Ну, без проблем. I'm staying up tonight anyway. AM. Yeah, no problem. Uh, okay. The next two, number five and number six, are all about the person. So if you want to get duplication happening within your organization, you have to focus on the personal development of your people. Номер пять и номер шесть заключается а, в личности человека. То есть, если вы хотите добиться э, дублицирования системы, вы должны сфокусироваться на э, персоне человека, на его личности. So number five Номер пять. are, um, I, I'm I'm not sure if this is going to translate, but this is, uh, from Jim Rohn, is your association, the people you spend time with. Yes. The laws of association, the people you spend time with. Это а, закон ассоциации, то есть люди, с которыми вы проводите время. So if I'm sponsoring someone, I'm going to tell them Например, если я кого-то спонсирую, я им скажу, one of the most important things you need to do is focus on where you're spending your time and who you're spending your time with. это сфокусироваться на том, где ты проводишь время и с кем. Very Где и important. с кем вы проводите время. Это очень важно. Who are if, if, uh, um, I, I sponsor Marie, Например, я спонсировала Марину. and what I'm going to tell her is the people you spend time with are going to dramatically affect your future with that. Я ей скажу, люди, с которыми ты проводишь время, очень сильно повлияют на твой успех в Эйджи. The laws of association says this. А, Закон ассоциации говорит вот о чем. you will become the average of the five people you spend the most time with. Вы останетесь средним от пяти людей, с которыми вы проводите время. Да. Вы станете средним человеком, с кем вы проводите э, с пятью самое большое количество времени. You'll talk how they talk. Вы будете говорить так, как говорят они. You'll read what they read. Вы будете читать то, что читают они. You'll eat what they eat. Вы будете кушать примерно то же самое. You'll dress how they dress. Вы будете похожи на вас. You'll think how they think. Вы будете думать You'll earn what they earn. Будешь зарабатывать похожие деньги. If they're negative, you're going to probably start to become negative. Если эти люди негативны, вы можете тоже получить подобный бонус. It works in the positive and it works in the negative. Это работает как негативно, так и в позитивном смысле. But I can I tell you, this is a law. You cannot fight this law. Я хочу сказать, что это закон. Вы не сможете бороться с этим законом. Everyone in this room will become the average of the five people you spend the most time. Каждый в этой комнате станет средним от Пяти человек, с которыми вы проводите больше всего времени. that, И если вы в это не верите, возьмите пять человек, с которыми больше всего проводите время. Write down their income. Посчитайте, запишите их доход. Divide by five. Разделите на пять. And see if you're about the same income. И посмотрите приблизительно, где находитесь вы. You can't beat this law. Это очень сложно побороть этот закон. You Вам просто нужно его понять. So what I would tell somebody like Rena is you must be very careful who you're going to spend time with. Если я буду говорить Марина, Марина, ты должна быть очень осторожна, зная, с кем ты проводишь время. Потому что или люди будут вести тебя к твоей мечте, или наоборот, отдалять тебя. Если она в окружении позитивных людей, которые поддерживают ее, а, находиться за линией будет намного проще. If she's around negative people that are constantly reminding her of what she's not doing or how she's failing. Если она находится среди людей, которые ей будут постоянно напоминать о том, чего она не делает, или что она делает не так, они будут, тащить, они будут тащить ее назад, по ту сторону линии, и она ничего не сможет с этим сделать. So it's important that I spend five minutes and talk to her about this. Мне, э, на самом деле, это очень важно, чтобы я потратил пять минут своего времени, чтобы мы обсудили этот вопрос. And I would say to all of you, every single one of you, you know what the best place to find good, positive people to spend time with? Я вам хочу сказать вот. А, вы знаете, где найти а, самых позитивных людей, с которыми хорошо, приятно проводить время? Right here in this room. Сейчас, в данный момент, в этой комнате. would encourage you to make some friends. А, Я прошу вас, ну, подружитесь с людьми вокруг вас. And sometimes some of the best friends you can have И, может быть, иногда а, самые лучшие друзья, о которых вы когда-то имели, are not in your upline or your down. это не люди из вашей верхней линии или нижней. They're just other people that are involved with Agile. Это просто Understand what you do. другие люди, которые вовлечены в Эйджу и понимают, о чем вы говорите. So build some relationships that will build you up. Постройте отношения, которые поднимут вас. И делайте все возможное. А, э, э, остерегайтесь отношений, которые опустят вас вниз. Okay? Хорошо? Alright, number six. Номер шесть. Is personal development. Это личностный рост. After the, a great student of personal development. А так хороший ученик личностного I will tell you this is what saved me. You're teaching now personal development, but you're still a student. You can't fool me. Um, this one single thing changed my whole life. Одна единственная вещь изменила всю мою жизнь. When I first joined this industry, I, I was not a good student at anything in life. Когда я присоединился а, к этой индустрии, А, я не был хорошим учеником в одной области. And personal development, the books that I read, and the CDs, the audio programs that I listened to, changed my whole life. А, когда я пришел в этот бизнес, книги, которые я начал читать, CD-диски, которые я смотрел, аудиопрограммы, которые я слушал, стали менять мою жизнь. See, if I can take a brand new person that I just sponsored into the business, Если я возьму нового человека, которого я только что спонсировал в этот бизнес, and I can get them involved in the process of developing themselves personally, если бы я их мог вовле- вовлечь в процесс а, развития себя как личности, now I have something that's very powerful. вот теперь у меня есть что-то, что есть очень сильное. All of the best people that I have in my business are actively engaged in personal development. Все люди, которые участвуют в бизнесе Эрика, это люди, которые занимаются а, э, саморазвитием все время. Um, Очень много книг. Я могу вам рассказать, посоветую. Um, Я не знаю, есть ли все эти книги здесь в России. Но... But I'll give you two. Я вам назову только две. One is a book called Tribes. T-R-I-B-E-S. Triumph, Tribes. like Action Triumph. Yeah. Одна книга называется «Племена». By Seth Godin. G-O-D-I-N. Много правильно? His name. Yes. Uh, yeah. Uh, Сейчас мы напишем What? имя автора. sorry. Имя автора, uh, the name of the author, Seth Godin. Seth, Seth. E S-E-T-H-G-O-D-I-N. S-E, Я завершила no, just, no, no, no, just, yeah, if you go look up tribes, you'll find it. Uh, online. Можно uh, зайти в Google, yes. если знаете Google. You'll find it. It's an amazing book. Книга называется Tribes. For our business. На английском. Это фамилия такая, Годин у него. Годин, фамилия. Сет Годин. Да, это не Google Ял. Ну, надо посмотреть, нет. Именно. Это известный автор, публикуется в русских деловых журналах. Here's what I will tell you. Вот что я вам скажу. Сет Годин. Don't worry about it. Вы не переживайте, если не по этому Here's what I will tell you. Вот что я вам скажу. I read two to three books every week. Я читаю две-три книги в неделю. and I've done that for 20 years. И за последние 20 лет я именно этим занимался. I listen to programs in my car and on my iPod all the time. Я слушаю аудиопрограммы у себя в машине, у себя на iPod постоянно. You should do the same. Вам следует заниматься тем же самым. Everything there is to know about this industry, Все, что вам нужно знать в этой индустрии, everything there is to know about developing you as a person, Все, что вам нужно знать о развитии себя как личности, critically безумно важно для дублицированной системы. stops, Когда останавливается uh, развитие себя как личности, останавливается дублицированная система. You have an area in your that has Если у вас есть uh, часть uh, вашей организации, которая перестала дублицироваться, I promise you, if you get those people on a, a daily program of personal development, they will turn around just like that. Я вам обещаю, что если вы поможете этим людям встать на путь к саморазвитию, они совершенно по-другому будут реагировать. Understand? Вы понимаете, чем? Okay. Um, oh, don't worry about it. Go buy your books. There's a million books. Миллион книг. It's, it's, not important. You'll find many, many, many books. More than you'll have time to read. Они с ним гораздо больше книг, чем он когда-то перед время, что прочитали. Um, I figure ways to change it. Um, does, does the word transfer work? Transfer? Yeah. Kind of. Kind of? Transfer your vision. Транслируйте свое видение. Does that work? It's a seven, uh, number seven. Number seven, yes. Номер семь. Транслируйте свое видение, передавайте свое видение. It's so important that you have a strong vision for where you want to go. Очень важно, чтобы у вас было сильное видение, куда вы хотите идти, ваша цель. I want you to understand something. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. As you're building a business, um, sometimes it's hard to have a strong vision. Когда вы строите свой бизнес, иногда а, трудно иметь сильное видение. If your vision is strong enough, duplication will really happen. Если у вас сильное видение, система будет дублицироваться. If your vision is weak, duplication will stop. Если ваше видение слабое, дублицирование будет таким же. So I'm asking you to be a visionary person. Я хочу вас попросить, чтобы вы были человеком видящим. There's three different kinds of people in this world. А в этом мире существует три э, разных качества человека, три разных типа людей. And I know this is difficult to see on, on this board, but follow me. The first is a pessimist. Первый это пессимист. If a pessimist is here on a scale of 1 to 100, Если пессимист На шкале от 1 до 100 примерно здесь. Do you think things are going to get better or are things going to get worse? Как вы думаете, для него что улучшится или ухудшится? For a pessimist. Для пессимиста. It's going to get worse. So it goes down. Right? Таким образом, его шкала падает. And the pessimist is actually proud of the fact that they predicted that it was going to go down and it went down. Даже пессимисты иногда гордятся тем фактом, что они как бы предугадываю, что все ухудшится. That's one group. Это одна группа. The second group are the realists. A realist? Is Вторая группа – это реалисты. Pragmatic? Прагматики. Yeah. And a realist says, no, I'm not a pessimist. Реалист говорит, нет, я не пессимист. I think things are going to get better. Я думаю, что все когда-нибудь улучшится. But I'm not going to get carried away. Но я не думаю, что это I'm not going to, you know, you know, be one of those crazy people. Но я не буду одним из тех людей, у которых что-то улучшится. So it's going to go up, but it's only going to go up a little bit. То есть, в принципе, его уровень поднимется, но немножко. For the realist, um, their reputation is the most important thing to a realist. Для реалиста их репутация это одна из самых главных э, вещей в жизни. What other people think of them. Вот что другие люди думают о If they ever miss one of their goals, Если бы когда-нибудь они а, не достигли своей цели, they're terribly embarrassed они просто безумно, им, им безумно, им становится безумно стыдно. and they're devastated. Они просто опущены. So they'll set their next goal even lower, Поэтому следующую свою цель они поставят намного ниже. just so they make sure that they hit that goal. Для того, чтобы они были уверены, что они достигнут свою A цель. realist joins Agile and says, I'm going to go become a manager in the first year. Реалист говорит, я достигну квалификации менеджера через один год. That's what they like to say, right? Вот таким образом люди размышляют. So, the third way to live, this is hard, I want you to understand this. I don't know how it works in your culture when it comes to the third group, but this is a visionary group. Третья группа людей – это люди, которые видящие. Это очень сложно себе представить, это сложно жить таким образом. And visionary people are crazy people. Люди, которые видящие, они немного сумасшедшие. They're not pessimists. Они не пессимисты. They're not realists. Они не реалисты. They're crazy. Они сумасшедшие. Okay? They say, no, no, no, I'm not going to go down. Нет, мы не пустимся. And no, no, I'm not just going to go up a little bit. И мы не, не всего немного. This is where I am. Let me tell you where I'm going to go. I'm going to go all the way up here. И я достигну вот этих вершин. Right? Правильно? Now, question for you. Вопрос к вам. How many times does a visionary actually hit their goal? Как часто такой человек э, действительно достигает своей цели? Almost never. Практически никогда. But Но they hit here. они достигают этого. They hit here. So, on pure results, Would you rather have the results of a pessimist, a realist, or a visionary? Если считать только результаты, какую бы позицию вы заняли? Пессимиста, реалиста или третьей группа? Сумасшедший. Да, that sounds good, right? Да, звучит хорошо, правда? Yeah, of course I want to be a visionary. Да, конечно, я хочу быть. It's very, very, very hard. Это очень, очень, очень сложно. 98% of people. 98% людей are over here in these two находятся groups. в этих двух группах. So that means as a visionary, you're 2%. Это значит, что если вы находитесь в этой группе, то у And вас when всего you- 2%. And when you miss your goal, Когда вы не достигаете своей цели, you know what happens? вы знаете, что происходит? All of these people said, ha ha, you missed your goal. Все эти люди начинают смеяться. Да, ты не достиг своей цели. And it's hard. Но это сложно. They spend all of their time focusing on the things you didn't accomplish. Они устремляют все свое время на вещи, которых вы не достигли. It's very, very emotionally difficult. Эмоционально это достаточно сложно. So 98%, we're talking about 19 out of 20 people, you know? 98% это значит, мы говорим о А я же 19 из 20 человек. You're crazy. Они скажут, ты сумасшедший. You, did, you can't follow through on anything. Ты не можешь, э, э тебе не верить, ты не можешь дойти до своих целей. Все, что ты говоришь, это шутка. I can't believe anything you say. Я просто тебе не могу верить. And you know what try to convince you to do? И знаешь, что они пытаются вас убедить? They Он говорит, почему бы ты не поставил свои цели здесь? Когда вы это точно достиг. And don't you believe Но вы не верите. Because if you do that, guess what's going to happen? Потому что если вы будете делать таким образом, подумайте, что произойдет. You'll go there. Вы опуститесь здесь, сюда. And then they'll all say, see, you missed it again. Они опять говорят, смотри, ты опять опустил. And you go, yeah, you're right. Он тебе I'm скажет, crazy. да, я, вы правы, я, наверное, с ума сошел. I'll lower it down to here. Я опущу свою планку ниже. And then they'll say, you missed it again. Они скажут, ну ты опять не сбился с курса. I'm sorry, I'm sorry. Да, что же так, я извиняюсь. I don't want to look bad. Я не хочу выглядеть совсем плохо. So why don't I just move over here? Ну, в общем, я сюда, в эту группу перескочу. I'll just become a realist. Я просто стану реалистом. It's safer there. Там спокойнее. People aren't throwing rocks at me. Люди не бросают в меня камни. And if you stay a realist long enough, если вы будете оставаться в группе реалистов достаточно долго, в конечном итоге вы перепрыгнете Вы перепрыгнете в пессимист. And most people, remember when you were young and you were on this side? И помните, когда вы были детьми, вы были на этой части. Весь мир казался открытым для вас. By about age 30, most people are beaten into a realist. К 30 годам в основном большинство людей были так эм, пережили столько всего, что они переходят к реалистам. And then by about age 40, most people are pounded into being a pessimist. Когда вы 40, этих людей толкают пессимизм. So here's my challenge for all of you. Вот для вас одна задача. It takes, the reason why this room is so important, Причина, по которой сейчас этот зал настолько важен, it takes a unique person to stay here. потому что уникальному человеку остается возможность остаться в этой группе. To be completely unreasonable. gotta be unreasonable. These people are reasonable people. У этих людей на все, у этих людей на все есть свои доводы. У этих людей нет никаких доводов. You need to stay unreasonable. Вы должны не стать просто беспричинным. Always. Всегда. No matter what. Неважно, как вы Understand? Now, your vision has to be able to inspire your group. Ваше видение должно, должно вдохновлять людей вашей группы. Hey everyone, we're all going to go here. Люди, мы все сюда пойдем. What is your vision for 2009? Какое у вас видение на 2009 год? What are the things that you want to accomplish in this next 12 months? Чего вы хотите достичь в Файн. последующие 12 месяцев? Find a way to communicate that to your organization. Найдите способ, чтобы э, рассказать об этом людям. Get them excited about what you're doing. Вдохновите их. Okay? Because even in your organization, There, most people are going to be sitting over here. And they're waiting for a visionary to give them some inspiration and come back into the sun. они ждут человека немного чтобы он помог им перейти Take a look at, чтобы он помог перейти в эту группу людей. Take a look at any leader in the world, any great leader in the world. Обратите внимание на любого из великих лидеров в этом мире. Они находятся в этой группе. Our new president-elect in the United States, Наш э, новый президент Соединенных Штатов, Barack Obama, Барак Обама, он находится здесь. right? Crazy. America's crazy. right? Американцы сумасшедшие люди. Okay. Where we at? Итак, где мы сейчас находимся? Huh? Номер седьмой. We passed eight, number... Here it's, uh, we No, we're at are number eight now. Номер восемь. Number eight. This good so far? Вам нравится? Yeah, yeah. Good, good. Little warm, huh? Немного жарко. Okay, this one is going to sound strange. А, номер восемь будет звучать слегка странно. But it's very important, and it's what all top teachers do to create education. Но это очень важный пункт, это то, чем занимаются все великие лидеры, для того, чтобы смотреть дефикацию. Tell me if this will, will translate. But here, here it is, number eight. Never give, always trade. Trade. Do you know trade? Always trade. Trade. Never give, always trade. Yeah. Меняйся, никогда не отдавай один. Меняйся. Никогда не, да, не отдавай, все время трудуйся. Да. да. да. Does that, does that work? Yes. Don't give out, just... I'll I'll explain, I'll explain. Я сейчас все объясню. Every time someone asks me for something, Каждый раз, когда меня кто-то о чем-то спрашивает, I never give it to, give it to them. я э, никогда не отдаю сразу ответ этому человеку. I always trade Я всегда а, пытаюсь продать for Получить something замену. else. за что-то еще. Give you an example. Например, Person says, Will you do a phone call with me? а, например, мне человек спросит, ты можешь со мной позвонить кому I don't say yes. Я не говорю да. I say I will if Я ему скажу, я позвоню, если you agree to do two uh, um, exposures in the next 24 hours. если ты согласишься а, сказать двум человек, людям об этом. I trade Я таким образом торгуюсь с человеком. anything, no matter what they ask. Неважно, о чем они попросят. Oh, will you do this? А, могут ли сделать это? Yes, Да, if you do this. если ты сделаешь это. Условия. Always, Все время. no matter what they ask. Неважно, что вас спросят. I'm leading them, I'm teaching them how to become uh, duplicated, you know, how, how to become independent. Я их учу, как стать независимым. So here's the problem. If they ask and then you just do it, Вот в чем проблема. Если они попросят, вы просто это делаете, what are they going to do next time? что они сделают в следующий раз? Ask again. Они еще раз спросят. And then when you do it again, then what are they going to do next time? И каждый раз, когда они будут вас что-то They ask again, and ask again, and ask again, Все and время ask again. спрашивают. You get no duplication. У вас нет дубликата. So, what I do is whatever I'm seeing is the problem with them, I ask them to do that thing in exchange for whatever they ask for me. Что я делаю? Если я человек, э, вижу, что у человека есть какая-то проблема, для того, чтобы подтянуть эту проблему, э, при условии, что они спрашивают меня что-то, я им задаю такую задачу, чтобы они подтянули эту проблему. And then these are all small things to help them get over the line. Это такие маленькие задачки, чтобы помочь им перейти по другую сторону линии. Let's say maybe they're shy and they're- they haven't got, they haven't told their actual story to anyone. Например, э, человек очень стеснительный, и он еще никогда не рассказывал свою историю в Эйджи э, другим людям. If they ask me for something, I might say, yes, I'll do that if at the next meeting you tell your agile story. А, Если они что-то меня спросят, я могу, Я, конечно же, соглашусь, но я попрошу, чтобы на следующей встрече они рассказали свою историю Гейджа. Will Возможно, человек ответит, нет, это слишком You're Они не то. Это okay. else Я тогда что-нибудь еще найду. story, person, Но если я их попрошу рассказать свою историю, у меня уже будет э, вдруг открывается другой человек. Or if I say, you know, look, if they say, hey, do you have any sales tools? You know, because I don't have any with me. А, например, если человек меня попросит, слушай, у тебя есть какие-то а, инструменты для продажи, потому что у меня с собой ничего нет. The answer is yes, I'll borrow you one now Да, я тебе одолжу сейчас. if you agree to place an order today from the home office. If you agree to Yes, go order if- some tools of your own today. Если ты согласишься сам заказать еще дополнительные материалы для себя сегодня. Understand? Вы понимаете, о чем я? Everything that you're doing, with even your top leaders. Все, что вы делаете, даже с своими самыми большими лидерами. Will you come to Moscow? Ты приедешь в Москву? Yes, I will. Да, я приеду. If Mira Yes. will go down. Если Вера станет приятно. And Naeem would tell you, as far as this event was concerned in uh, Italia, Если же she asked me to go, asked me to go, asked me to go, and you, she will tell you. I said, I will go if this, this, this, and this. Если уже говорить об Аталии, они много раз меня спрашивают, said, okay, ты поедешь, Эрик? Let's figure it out. Я ей сказал, да, я поеду, но есть. You're creating independent people all the time. Вы uh, открываете диплом независимых людей, раскрываете их возможности. Ты yeah, yeah. All right, number nine. Номер девять. Oh my gosh, we have to go back. Um, I'm going to cover this one very quickly. Number nine is time management. Number девять – управление временем. Manage your time effectively. Управляйте своим временем эффективно. If you want to um, get duplication happening in your organization, Если вы хотите, чтобы ваша организация работала система дублицирована, you need to spend your time wisely. вам нужно очень а, вдумчиво а, распределять свое время. You spend personal time with people who are actively engaged in building their business. А Вы а, проводите свое время с теми людьми, которые активно вовлечены в это. And you spend group time with everybody else. И вы проводите время в группе со всеми остальными. You spend most of your time with the visionaries Вы проводите большинство своего времени с людьми э, видящими, and not as much time with the realists and the pessimists. но не, не- но не такое же количество времени с реалистами и пессимистами. If you'll do that, you'll find that duplication will accelerate. Если вы будете это делать, а вы увидите, что публикация будет постепенно набирать свои обороты. Understand? Okay. Gotta keep moving. Number 10, Номер 10. edification. Does that work? Uh, Second. edification? Yeah. Um, uh, Кодификация. Нет, no, it's not. to build up, yes. Строить. To build up, Мы строим. Старение. I expect. You need to build a culture inside your organization where you are very proud of all of the people that are involved in your, in your organization. Вам нужно построить такую культуру своей организации, где вы гордитесь теми людьми, которые выходят на другой, на новый высший уровень. And not necessarily all, but all of the people who deserve it. Люди, которые заслуживают. So if you want to, what, what you need to do from the very, very beginning is when, if I'm sitting down with this gentleman when- and he's getting involved, uh, we might catch up. Например, то, что вы делаете с самого начала, когда мы смотрим ситуацию, когда сидим с этим господином в Слее и обсуждаем наши игровые планы, наши правила игры. I'm going to build up the group by telling the stories of the leadership that's involved in the organization. Я буду строить группу, рассказывая о лидерах других, о высоких лидерах других организаций. That's going to make him feel proud being a part of the organization. Это поможет ему гордиться тем, что он часть организации. And second, I'm going to build him up to everybody else. Во-вторых, я могу а, выстроить его, я могу, я могу а, позволить ему то есть, быть, а, э, гордиться тем, что он находится а, в своей группе. I'm going to tell his story to everyone. Я буду рассказывать его историю другим людям. I'm going to make sure he becomes known я, by everybody in the room. Я сделаю так, чтобы он, о нем знали сидящие в зале. This process of building up your upline and also building up your downline creates duplication in your organization. Процесс а, признания высшей линии, процесс признания низшей линии, это поможет построить вам систему дуплицирования. You understand? Good. Okay, number 11. Номер одиннадцать. There are two more. Um, this might be slightly different than what you've been taught. I don't know. Может быть, это немножко отличается от того, что, э, что вы уже знаете. But if I was to give you one thing to create duplication throughout this country and throughout this region, Но если бы я вам посоветовала всего а, один фактор, чтобы э, создать дубликацию в своей стране, it would be this. это было то, о чем я сейчас скажу. Every single city in this country Каждый город в этой стране needs to have a regular weekly agile business review. В каждом городе в этой стране должны проходить каждую неделю регулярные а, бизнес-встречи Agile. Being done by local leadership. Которые, встречи, которые проводят местные лидеры. That's growing. А, встречи, которые растут. That's excited. Лидеры, которые растут, лидеры, которые воодушевлены. That's getting results. А, которые, лидеры, которые получают результаты. Here's what that weekly event does. Вот что делает это ежедневное мероприятие. Is it lets people know that they're involved in something bigger than just themselves. Это еженедельное мероприятие дает им понять, что на самом деле эта компания больше, чем то, что они представляют. They can be reminded once a week how great Azure is. Им каждую неделю будет упоминаться о том, насколько велика компания Azure. So very important. In this country, there should be at least 200 weekly agile business briefings. В этой стране должно быть приблизительно 200 а, бизнес-брифингов в неделю. If you do that, if you start wherever you're at and you build up to that, you will have consistency throughout your organization. А, есть, неважно где вы сейчас, на начальных когда вы построите свою организацию для того, чтобы проводить такие мероприятия, каждую неделю а вы привнесете в бизнес постоянство. Without that, it becomes very inconsistent. А без этих встреч бизнес становится очень непостоянным. Если вам повезло оказаться возле лидера, который быстро развивается, э, это хорошо. Если нет, вы просто будете сидеть вместе. I don't know how many different cities are represented in this room right now. А, я не представляю, сколько, какое городов представлено сейчас. Э, uh, э, э, but I'll, э, в этом зале, but I'll tell you it's probably 30 or 40. но я думаю, что это приблизительно 30-40. How many people, um, wow, I'm not gonna ask. Um, so you need to get together with your upline leadership and find out if you need to start a weekly agile business briefing in your market. А, Вам нужно связаться с зарубежным спонсором и узнать, а, что происходит с бизнес-брифингами у вас в команде. I think it's one of the most powerful things you can do to create duplication throughout your organization. Потому что это одна из самых сильных и самых сильных подходов для того, чтобы э, систему дублицировать. Субботу can go around from country to country and city to city. А, например, вот в чем интересный момент. Ата может путешествовать с города в город, страну в страну. Vera can go from city to city and country to country. Вера путешествует с города в город. в страну. Yeah. These are all these different people. However, what happens in between those visits is what's going to create duplication. Но самое главное, это то, что будет происходить между этими визитами. То, что будет происходить между The leaders этими can't be визитами, everywhere. не будет делать дубликацию. You need, Лидеры to, не могут быть везде. you need to figure out how to go diamond in your hometown. Вы должны а, придумать способ, как вырасти бриллиант в своем собственном городе. Every one of you can find six people that that can get to the director level in your hometown. Каждый из нас может найти шесть человек, которые захотят стать директорами в вашем же родном городе. You can do that. это действительно можно сделать. So this that would create more duplication than anything else. It's going to be scary to some of you, but you need to stretch. You need to grow. You need to create infrastructure. It's like setting up franchises all over the country. Вам нужно расширяться, вам нужно а, расставляются инфраструктуры а, в разных городах, так чтобы это работало. Не надо бояться, на самом деле. All right, number 12. Итак, номер 12. A natural part of our business is some coming in to our business and some fall to the other side of the line and quit. А, самая естественная часть нашего бизнеса – это то, что когда люди приходят Э, некоторые остаются, работают активно, а некоторые переступают за линию и, может быть, даже покидают бизнес. One of the most important things you need to do in order to continue to have duplication in your organization. Одна из самых вещей для того, чтобы продолжать, а, для того, чтобы дублицируемая система работала для вас, is you must continue to personally sponsor. Это вы должны сами продолжать спонсировать. Have Вы, Господь, обязаны. For a whole number of reasons. И для этого есть множество причин. Some of the people that you have in your business that fall out, Некоторые люди, которые из- уходят из вашего бизнеса, you're going to need to replace. вам нужно будет их заменить. But more important, Но еще важнее, everyone in your organization is watching you every day. каждый из вашей организации за вами наблюдает. If you're sponsoring, then they'll sponsor. Если вы спонсируете, они будут спонсировать. If you're not sponsoring, they Если вы won't. не спонсируете, они тоже не будут спонсировать. This last year, I I have a new personally sponsored director, a new personally sponsored regional director, and a new personally sponsored senior director. All of them were sponsored. All of them started here in 2008. А за последний год у Эрика появилось, появился один директор, один региональный директор, а, еще один сеньор директор. И это все люди, которые пришли в 2008 году. All of them started this year. Они все начали в этом году. It's important for my organization to see that. Для моей организации важно видеть такие достижения. That creates more duplication than all the speeches that you could give. Это а, творит гораздо больше дубликаций, чем все возможные разговоры. When you bring in a brand new excited person, it changes everything. Когда вы приводите нового человека, который а, очень воодушевлен, all и people, ищет, all people are sitting back with their list of excuses. They're tired, they're weary, they're complaining. а люди сидят со своим списком всяких разных э, причин, почему они не двигаются дальше, они устали, они как-то истощены. You bring in one excited person and they shut up. А вы приводите одного воодушевленного человека, другие замолкают. And they go, oh, I guess this opportunity is still alive. Может быть, наверное, все-таки это возможно до сих пор жива. So, Итак, let me recap the 12. давайте пройдемся по всем классам. One, build trust. Первое. You Строим transfer доверие. belief. Транслируем веру. Two, Второе. your agile business plan. Ваш agent бизнес-план. Quickly. Быстро. Three, Это вы, которые рассказывают. manage the expectations Управляйте своими ожиданиями. Третье. of the people that you involve. С людьми, которых вы рекрутировали. Four, Четвертое. understanding over the line. Понятие за линией. Five, Пятое. making sure they understand that the people they spend time with is important. Э, Нужно понимать, что люди, с которыми проводите время, очень важны. Six, Шестое. that they're actively engaged in personal development. Вы постоянно вовлечены в личностный рост. Seven, Седьмое. that you become a visionary and you encourage them to do the same. Вы становитесь человеком, видящим свою цель, и дублицируете э, и транслируете это видение другим. Eight, Восьмое. always trade, never give. Ставьте условия. Number nine, Девятое. time management. Управление временем. Number ten, Номер десять. building up your upline and building up your personally sponsored Мы старались делать промоушен своей верхней линии и нижней линии. Number 11. Номер одиннадцать. You create a regular weekly agile business briefing in your market. Регулярные, каждонедельные, еженедельные бизнес-брифинги. Number 12. Номер двенадцать. That you continue to sponsor. Вы продолжаете спонсировать.